new design के साथ मिल जाता है जो काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है बात करें इसके आइकन की तो आइकन भी आपको काफ़ी न्यू डिजाइन के साथ मिल जाता है जो काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है तो हमको काफ़ी बेहतरीन लगा ये थीम और इसका आइकन भी आपको काफ़ी एट्रेक्टिव लुक के साथ मिल जाता है यहाँ पर आप देख कॉलिंग का आइकन भी जो है कॉलिंग वाला जो आइकन है ये भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है बात करें इसकी डायले पैड की डायले पैड आप देखते हैं डायले पैड आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा यहाँ पे network icon battery icon and VoLTE icon completely आपको न्यू डिजाइन के साथ मिल जाता है जो कि काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है बात करिए यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल में आप दे कंट्रोल पैनल आपको इनेबल डिसेबल मल्टी कलर में मिल जाता है जो काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है इसका टोटल आइकन जो आपको काफ़ी न्यू डिजाइन प्रोवाइड कर देता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अब बात करी थी सेटिंग की इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस भी आप देखते ही सेटिंग का इंटरफेस भी आपको काफ़ी बेहतर लुक के साथ मिल जाता है जिसमें कि आपको आइकन जो है कम्प्लीटली न्यू डिजाइन का मिल जाता है बात करें अबाउट यू आई आपको जो है वर्जन मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कमाल का थीम है ये तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसका आप बूट एनिमेशन भी नहीं दिखा सकते आपको इसमें बूट एनिमेशन भी मिल जाता है बात करें इसकी लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन आप देखिए लॉक स्क्रीन आपको काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ मिल जाता है जो काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ कस्टमाइजिंग नहीं है लेफ्ट साइड अगर स्लाइड करते तो आपको जो एक स्कॉल ऑन वॉल पेपर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर आपको जो एक कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क करता है और भी ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है तो चलिए इसी के साथ इसका डार्क मोड कर देते हैं इनेबल और देख लेते हैं कि आपको इसमें डार्क मोड सपोर्टेज मिलता है डार्क मोड मैंने कर दिया इनेबल और चलते हैं इसके सेटिंग के इंटरफेस पे तो सेटिंग के इंटरफेस पे आप देख सकते हैं कि डार्क मोड आपको इसमें फुल्ली सपोर्टेड मिल जाता है और डार्क मोड इनेबल करने के बाद काफ़ी प्रीमियम फील देता है ये थीम बात करें इसकी डायलापैड की तो डेले पेड भी आप दे डार्क मोड में आपको काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है तो बस आज के लिए इतना था मेरे भाई तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा शेयर करना मत भूलिएगा अपने भाई को यार थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए